przyszło czas na wymianę oleju w silniku 139 FMB. Przebieg to taki oto. No i przyszedł czas, żeby go wymienić na armatowski olejowy, tak? 10W40 syntetyk. A jeszcze sobie wcześniej popuściłem. Uwaga, żeby nie, nie dotknąć. Musi silnik to zgrzany no i odkręcamy. Ja sobie popuściłem wcześniej, jak mówiłem. I należy do rękawiczka, ale ja nie lubię rękawiczka, więc robię tak. Wy możecie inaczej. Ja sobie to. I będzie zalecieć. Czekam aż się jak niecały. Powinien dać śrubę z magnesem, ale no okej. Okay. Widać, dać. Widzimy się, jak się zleje olej. Olej zlany. widać, lamecie. No i mam też stan podkładki dobry. Sadruce. Tak. I możemy zakręcać śrubę z podstawą oleju. Jednakże tą ręką nie lubię. Lubię tak. Tak, tak.

teraz. No, Zbieramy nowy olej. Zobaczymy. O. Kroma zerwana. No i mamy... <laughs> Bierzemy. I proszę. Już like Mhm. Przyjdę z lejkiem zaraz. Dajemy olej. Leżał, wyszedł, a ja kurwa uciekałem.